الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهاجر أناه نيام وتقدمت للصلاة فصلى وتقدمت قدمت للصلاة فصل وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى عليك السلام يا كريم الأخلاق صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين